看看女孩子啊，一开始或新手缠魔术贴都是这种笨方法啊，这个方法是不对的。来，再来一遍，还是不能玩。爽，这就很笨啊！女生在觉的非常笨啊，因为新手也但觉得你看反手扣过来，看拿手指尖抓着它。 哎，然后到这儿勒死，哎，手腕锁定了，然后推过去。所以很多新手啊，自己带着好的，别人帮你带，真的就是非常蠢的一件事。